የወጣቶች ዓለም ጤና ይስጥልን አድማጮች፣ ይህ ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን ከሶስት ታዳጊዎች ጋር በህይወታቸው ዙሪያ ውይይት የምናደርግ ይሆናል። ታዳጊዎቹ በጫማ ጽዳት ወይም በሊስትሮ ስራ በመሰማራት ራሳቸውን እየረዱ የሚገኙ ናቸው። እስቲ በቅድሚያ እንተዋወቃቸው። እኔ ሊሻንዳኝ ይባላለው። የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ጥበብቱ ጥላውን ይባላለውኝ። የሁለተኛ ዓመት የኮሌጅ ተማሪ ነኝ። አመሰግናለሁ። እኔ ሰንበቶ ብና ይባላለሁ። አዋሳ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ ተማሪ ነኝ። ደሞዝ ደንግሶ ይባላለሁ። አሶን በሪሲሶ አራተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። እሺ፣ የሊስትሮ ስራን እንዴት ጀመራችሁ? ስራውን የጀመራችሁበትን አጋጣሚ ታስታውሱታላችሁ? ከጥበቢቱን ጀምር። እኔ ልስትሮ የጀመርኩት ከቤተሰብ ተላቀቀ ራሴን ለመቻል ነው ልስትሮ የጀመርኩት። ቤት brother ጋ ነው የምኖረው እና ቡና ቁጭ ከምት ቡና ምናምን አፍ የሆነ ብር ሰጥሻለሁ አለ እና ቦታውን ፈለግኩኝ። ስፈልግ ሴት ሁላ ቡና ታፈላለች። አየውኝ ሴት ማሰራው ነገር ምን ልስራ ብዬ አሰብኩኝ አሰብኩኝና ሳይ ልስትሮ ምሰራ እስከዛም የለም ሀዋሳ ውስጥ ሴት ማለት ነው። እስከ አዋጣኝውን ብዬ እዛች ጋ ይሄን እቃውን አሰራውኝና በዛ ምክንያት ነው የሰራሁት። ሰንበቱ ከመጣሁት ሲዳማ ክልል ከአርበጎና ወረዳ ነው መጣሁት። እኔ ስራ የጀመርኩትን ቤተሰቦቹ አቅም ስለሌሉ እኔ ለራሱን የሚበላ ነገር ስላጥቼ ምን ይበላለሁ ብዬ ቤትን ግራ የሚበላው ነገርም እዚህ ጋር ሰርቼ እሱ ነው የሚከፍለው። እኔ ሊስትሮ ስራ የጀመርኩት ቤተሰቦች ለማግዝ ብዬ ራሱን ችንችያ ይኖራለሁ ብዬም ከዛም ደግሞ እኔ የተማርኩት ባለው ፍልደም ራሱ ተቻችሌ ኢኮኖሚ ምጣንምል ኢኮኖሚክስ ተማሪ በመሆኔ የራስን ችዬ ይኖራሉ ብዬ ኢንዱስትሪ የጀመርኩት ቤት ህዝቦች ላይ እገዛ አልሆንም የራስን ችዬ ይኖራሉ ብዬ ነው ስራ የጀመርኩት። በስራው የገጠማችሁ ችግር ምን ነበር? እስቲ ራንች ያው ሴትም እንደመሆንሽ ስራው ደግሞ በሴቶች ብዙም አልተለመደም። ለዛ ስራውን ስትሰሪ የገጠሙሽ ችግሮች ምንድን ናቸው? መጀመሪያ ቁጭ አልኩኝና ከዛም በኋላ ጫማውን እንደምንም አጠብኩኝ። ከዛ በኋላ ጫማውን ፈታውኝና ማሰር አቃተኝ እና እዛ ጋር ልጁ መጥቶ ደግሞ ሴት ትሰራለች ብሎ ቁጭ ብሏል። ከዛ ሰውየው ያየኛል ብሎ አንተ ምን ትሰራለ ቁጭ ብላ አታስርም እንደነ ልይበት የዛሬ እኮ ነው ጀመርኩት አልኩ። በአንድ ሰው ላይ ነው የተማርኩት። ማለት ችግር የለም ማለት አይደለም፣ ስጀምር ችላለሁ ማለት አይደለም። ግን የረዱም ከስተምሮች ናቸው። ጫማውን አጥብና መጀመሪያ ጊዜ እሰሩ ላቸዋል <laughs> እሰሩልና አያለው እኔ ቤተሰብን ለምን አጨናነቃለሁ ብዬ ጀመርኩት። ግን እስከዛም ገቢ አላገኘውም። አንዳንዴ አምሳ ብር እሰራለሁ፣ አንዳንዴ ነፃ ውላሃለሁ። አንዳንዴ ግን ከወንድሞች ከጓደኞች ጋር ስራ የለኝም ብዬ እነርሱ ለምኜ እየበላው ይውላለሁ። እሺ ደሞዜስ? በስራው የገጠመክ ችግር ምንድን ነው? አይ በስራ ላይ ምንም የገጠበኝ ነገር ይመለኝም። በሆንም በቀን አየር ሊያልም ሊኖር ይችላል ላይኖርም ይችላል። ነገ ዛሬ አየር ካለ ነገ ላይኖር ስለምችል ዛሬ የሰራሁት ብሬ ለነገው ማስቀርቼ እሱንም እየበላም በሱ እየተማርኩም ቤት ኪራይም በሱ እየከፈልኩኝ የትምህርት ቤት ክፍያም መራግርም ከዛ የከፈልኩኝ እየተማርኩ ያለሁት እንጂ እስካሁን ምንም የገጠበኝ ነገር የለም። እሺ ደንበኞችስ ምን አይነት አስተያየት ነው የሚሰጧችሁ? ከትምህርታችሁ ጋር ይህንን ስራ እንዴት ነው አንድ ላይ የምታስኬዱት? እስቲ ብዙም ሰው ሚኒቀኝ የለኝም። በእኔ በኩሌ እኔ አሁን ሊስትሮ መስራት ከጀመርኩት አራተኛ አራተኛ ዓመት ነው ሁለት አስራ ጀመርኩት። ትምህርት እንደቀጠልኩት እሱንም አብሬ ይዤ ነው ጀመርኩት። ከዚህ በፊት የሊስትሮ ስራ ስርችም አላወኩም። ይህን ስራ ጓደኛ ጋር ማክሬ ተማከርኩትና መስራት ጀመርኩት። በጀመርኩበት ቀን ዘጠና ብር ሰራሁኝ። ሁለተኛ ቀን ስልሳ ብር ሰራሁኝ። ከዛ የጨመርኩ የርኩትና ብዙ customer አገኘሁኝ። customer ኦቹ ለሌላዎቹ ብር ቀለም አስቀብቶ አምስት ብር ሲሰጡ ለእኔ ተማሪ በመሆኔ ስላወቅኩኝ አስር ብር፣ አርባ ብር፣ አምሳ ብር እየሰጡኝ እየደገፉኝ ከጓደኛዎችም ደግሞ ከኔ ጋር የምማሩት ስራ አይሰሩም ከቤተሰቦችን ቀለው ያገኙት ለእነሱ እንኳን ቁርስ ምበሉ ምበላንበት ብር አጣና ስጡን ስለኝ እየሰጧቸው እኔ ለራሱ ተርፎኝ ለሌላም ሰው ሲጀመር እየሰጠኩኝ ለሌላ ከሌሎችም ደግሞ ለእኛ ሀገር ቤታቸው ግንባር ቀደም አርያ ሆነን እንደሱ መሆናችሁ ስራ አሰሩም እየተባልኩኝ ብዙ ድጋፍ እየገኘው ይህን ስራ እስካሁን እየሰራውኝ አለሁት። ይህን ስራ በትክክል ትምህርትን ከጨረስኩት የመንግስት ስራ ካገኙ በኋላ ለሚመጡ ትውልድ አሳልፈ ሰጥቼ ሄዳለሁ እንጂ ባዶ ቦታ ያላረገው። ስለዚህ ይህ ስራ የሚደግፉኝ አሉ እንጂ የሚነቅፉኝ ያለብኝ እስካሁን ድረስ። እሺ ሰንበቶሳ ደንበኞች ምን አይነት አስተያየት ነው የሚሰጡት? አንዳንዴ የሚሰጡት ነገር እንት ፍሬሽ ነው መስራት አይቻልም፣ ብዙም ለመስራት አይቻልም፣ በደንብ ትረጎ በደንብ ስረው አይትችልም እና አሉ። ግን እስከዛም የተሰጡት ብዙ ብዙ comment እየተማርኩ እየተማርኩ ሄድኩና እስከዛ በቃ ጥበቢት ውስጥ ደንበኞች ምን አይነት አስተያየት ይሰጡሻል? ደንበኞች የምሰጡኝ አስተያየት በርቼ ነው የሚሉኝ። በጣም ነው የሚደግፉኝ። ማለት በዚሁ ማለት ከስተምሮችን በጣም አመሰገን እፈልጋለሁ። የወደፊት ራያችሁ ምንድን ነው? በትምህርታችሁ ምን አይነት ደረጃ ላይ ነው መድረስ የምትፈልጉት? የምትሰሩትን ስራስ ምን ያህል እስከ ምን ያህል ደረጃ ነው መስራት የምትፈልጉት? ማን ነው አራያችሁ? አራያ የሚሆናችሁ? እስቲ ደሞዜ አመሰግንዣለሁ። እኔ ለምሳሌ ለወደፊት መሆን የምፈልግኩት ራዕይ ያለኝ ወደ ኢኮኖሚስት ኢኮኖሚስት ሆኜ በኢኮኖሚስት ወደ ባንክ ቤት ስራ ሰራተኛ መሆን እፈልጋለሁ። እዛ ባንክ ቤት ሰራተኛ ከሆንኩት ሌላ ስራ ራስን ፈጥሬ ሌላም ስራ እሰራለሁኝ። በሌላ በኩል የመንግስት ስራማ በስነ ስራ ትሰራለሁ ጊዜ ጠብቀ በኖ ስራም ሌላም በቢዝነስም እሰራሃለሁ። ከዛ በኋላ ለውጥ አሳያለሁ፣ ለሀገሬ ለውጥ አሳያለሁ ይላሉ። እሺ ሰንበቱስ እኔም ትምህርቱ ጨርሼ ያለው ግን ዘንድሮ ጂሲ ተማሪ ነኝ። ተመራቂ ተማሪ ሀያ አራት ተመርቄ የወጣው ነኝ። ሊስትሮ ስራ ደግሞ ለጓደኞች ወንድሞቼ ሰጥቼ እየርኩ ነኝ። ከዛ ከሄድኩ በኋላ አስተማሪ ነኝ። ልጆቹን ይረዳለሁ ብዬ አስባለሁ። ጥበቢቱስ ወደፊት ራይሽ ምንድን ነው? በምትማሪው ትምህርት ምን አይነት ደረጃ ላይ ነው መድረስ የምትፈልጊው? ይህን ስራውንስ ምን ደረጃ ድረስ ነው የምትሰሪው? ያው ትምህርት እስከመጨረስ እሰራለሁ። ከዛ ማለት ትምህርት ከጨረስኩ በኋላ የምማረው secretary science ነው እና ጻፊ ሆኜ ከቀጠልኩ ቦታዬ ደግሞ ለሌላ እህቴ ሰጥቻት ነው የምሄደው። እንደነን ለምትማር ማለት ነው ሰጥቻት ነው ማልፈ። በእርግጥ እግዚአብሔር ይሰጠኛል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ለወጣቶች ማስተላለፍ የምትፈልጉት መልእክት መስራት እየቻሉ ቤተሰብ ላይ ጥገኛ ሆኖ ያሉ ወጣቶች አሉ እና በራሳቸው ስራ ፈጥረው መስራት እንደሚችሉ ያላችሁን መልእክት ለወጣቶች አስተላልፉልን። ሰንበቱ ያለክን መልእክት። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ ወንድሞ ለጓደኞቼ እንደዚህ ስራ ስሩ፣ በናታችሁ ይጠቅመሃል፣ ቤተሰባችን አትጨናነቁ ብዬ እመክረሃለሁ። እዚህ እሺ፣ ጥበቢት ጥበቢቱስ ያለሽን መልእክት አስተላልፍ። እኔ ያለኝ መልእክት ለሄቶቼ ነው ማስተላለፈው ይነ እና ከእናት ሄዶ ከሚያመጡ አገኝቶ ሰርቶ ቢሰሩና ቢለወጡ ስራ ስሩ። ስራ ያከብራል እንጂ አያዋርድም። ስራ ክቡር ነው እና ለይቶቼ ነው የምላቸው። ስጀመር ስራ የምንሰራው ብር ለማግኘት ብቻ አይደለም። አእምሮአችንን ፍሪ ለማድረግ ነው ስራ የምንሰራው። ከምንጨናነቅ ቁጭ ማለት ራሱ ጭንቅ ነው እና ስራ እንዲሰሩ እንደውም ከእናታችሁና ከአባታችሁ ከምታገኙ ለእነሱ እንድትረዱ ስራ ያከብራል እላለሁ። እሺ ደሞዜስ ያለን መልእክት አስተላልፍልን። በና ያለኛስ መልእክቴ ለጓደኞቼ ሲጀመር እኔ እዛ ሰፈር ባለው በሰፈር ወርካ ሰፈር ነው ብዙ ሰዎችን የሚያከብሩኝ ለምን ካልሽኝ እዛ ሰፈር ውስጥ አብዛኞች ቃሚዎችና ጠጪዎች ናቸው። ይሰራሉ። መሰሩትን ብር ወደ ጫት ሰራና ወደ ፑል ቤት ወደ መጠጥ ቤት ነው ይዞ ማሄዱት። እኔ ወደ እዛ ከመጣሁ ጀምሬ አማክራቸውን ይዙን አንዳንዶቹ አማክሬ ትምህርት ቤት አስገብቻለሁ። የማታን ትምህርት ቤት ወደ ዘጠነኛ ያለፉት አሉ። ሁለተኛ ጓደኛ ደግሞ ስምንተኛ ትናንት ወዳ ነው ምናት ሚኒስትር የጨረሱም ባገኛቸው ወንድሞቼ እህቶቻቸው ሁላቸው እመክራቻል። ግን ስራው በጣም ያስከብራል እንጂ አያዋረድም። የሚያውቁት ወደፊት confidence የሌላቸው ስራው ይንቃል። ሊስትሮ ስራ ምናምን ብሎ ንቆ ያያሉ። ግን ንቀት አይደለም። አንድ ቀንም ጠዋት በባዶ እጅ ምንም ዶልቺ ኪስ ውስጥ ሳንይዝ ወደ ስራ ከወጣን ማታ ብር ይዘን ምንገባ ለም አያስከስርም፣ ገቢ ያስገኛል። ይህን ስራ ይለውጣል። ይህን ስራ እየሰራን ለተሻለው ሲላ ቤታችን መሻሻል አለብን። እኔ አንድ ቀን ስራ ሳልሰራ በዋልኩበት ቀን ይጨንቀኛል። ለምን ከኪሰ ለምን በላውን ሰርቼ ብበላ ሰላለሁ። ስለዚህ ለሌሎች ወጣቶች ደግሞ የሚያስተላለፉ ስራ ስሩ፣ አትናቁ። ፌስታልም አዞሪ፣ ቆሎም አዞሪ፣ ሻይም አዞሪ፣ የማንም ቢሆን ስራ ብቻ ይሁን ስራ አትናቁና ስሩ የምንላቸው እየሰራችሁን ትምህርታችሁን ተማሩ አድማጮቻችን ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስላል። ከውይይቱ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የውይይቱ ተሳታፊ ታዳጊዎችን በማመስገን በዙ የምሰናበታችሁ ሊሻ እንዳኜ ነኝ። ሰላም።